Vous avez quelque chose d'extrêmement complet euh, qu'on ne retrouve pas à l'écrit. Euh, ce qui explique que l'écrit a été pendant très longtemps, je pense, euh, limité à des. Les, premiers euh, trucs qu'on trouve écrits, c'est pas, euh, c'est pas les, grandes histoires euh, mythologiques qui seraient, qui seraient transcrites. C'est des histoires de, euh, économiques, de commerce, de, de contrats, de machins comme ça, où on veut qu'il y ait quelque chose qui soit. qui dure, mais c'est pas, c'est pas de la narration, quoi. Et on sait toute la difficulté qu'il y a eu à transformer euh, l'écrit en narration. C'est le, bon, le, toute la difficulté du romancier. Hein tout le monde est capable de raconter des histoires de l'enfance. Euh, tout individu, il n'a pas besoin d'être très euh, fort, ni dans sa langue, ni dans autre chose. Euh, il est, en revanche, écrire et, un roman qui tienne debout, c'est-à-dire où l'histoire soit cohérente, où, le, quelqu'un embarque, etc., c'est un art, c'est vraiment un art difficile.